95 fois 92. Comme dit Nambeko. 95 c'est 100, moins 5. Puis 92 c'est 100 moins 8. Puis elle dit inverser et soustrait. Les deux font 87. <laughs> Alors, Expliquons. Bien sûr, ici, on a la double distributivité. 100 fois 100, ça fait 10 000. 4 0. 100 fois moins 8, ça fait moins 800. Moins 5 fois 100, moins 500. Et moins 5 fois moins 8, ça fait plus 40. Égal 10 000 moins 1300 plus 40 égale 10 000 moins 1300, ça fait 8700 plus 40 égale 8740. L'astuce de Nombeco, est n'était rien d'autre que l'utilisation de la double distributivité. Entraînez-vous avec ces deux multiplications pour utiliser la même astuce que Nombeko. 99 x 101 et 98 x 102.